periodā jūs rādījāt tiešām skatām hokeju, varbūt tad jau pirms spēles vajag kārtīgu, teiksim tā, spēlētājiem iedvest tādu... Ziniet, korespondenti, mēs par to runājam, saprotiet, mēs par to runājam, mēs sacentējam uzmanību arī pa pretinieka, teiksim, spēcīgas vājākām pusēm, jā, un, un, un acim redzami, kāpēc, teiksim, tas viss sēžo, nu, Tas nāk ar pieredzi, ar gadiem. Jā, un mēs par to ļoti daudz runājam. Ļoti tiek pievērsta daudz uzmanību, jā, ar cieņu, jo tik vienkārši neviens, tas ir plējums. Tas ir plējums, cilvēki nāk ar, ar zilumiem, ar, ar sasitumiem, ar, teiksim, spiesti rekur pretinieka treneri likt uzbrucējas, likt aizsardzību, un viņi tāpat iet uz spēli. Nu, šo šīdien spēle varbūt kaut ko jums pamainīsiet arī līderis spēlē, jeb neko nemainīsiet? Mēs vēl paši treneru korpusu izanalizēsim, rīt no rīta mums uh, ledus, un tad uz vaigo galvu, kas saka, pieņemsim lēmumus. Igor, pirmais periods tomēr, nu, samērā pasīva arī aizsardzība bija jāatzīst, laikam, kas deva jāgalniekiem vairākas labas mūrienas, droši arī gols. Uz to norakstāms, vai arī kaut kāda zināma mērā psiholoģiski Spróbojam pēc neiekļūšanas finālā, tomēr... Nu, loģiski, es neslēpšu, jo nu, loģiski tas arī ietekmēja, jā, un, teiksim, pārbraucot no Ogres komandai tika dotas divas brīvdienas, sestdienas vēdien mēs strādājuši. Loģiski, ka emocionālais fons, teiksim, ir pamainījies. Spēlētājiem komanda pārdzīvo, ka nespējam iziet kurbadu, jā, jo Tik tiešām arī pēdējā spēlēs vēlreiz atzīmēšu, mēs visu darījām iespējamo, lai atspēlētos un, un atvestu piekto spēli uz šejieni. Tas ietekmē, tas neslēpšu, jā, un, un tik vienkārši kaut ko tagad mainīt, mēs mēģinām runāt, mēs mēģinām motivēt, uzmundrināt. Šodien spēlē sākumā bija nervozitāte pazīmes, tas ir jūtams. Mēs nespēlējam to spēli, ko mēs prasam, ko mēs esam pieraduši redzēt no savas komandas. Tad viesmēniem um, Andresen mums, ja? Jūs uh, liepājat paliekt, tad braucat uz... Paliek, nu, protams, jo nav vērts braukt tā, mm. nedēļas tā, paliek mums vietas. Jā, pie jūs sastāv problēmām, laikam, ir sevišķi, ja? Mums ir. Paldies. Paldies.